cantik sekali Hasrat hati tak terbendung lagi Ku sungguh ingin memiliki Wajahmu ku pandang Ku berpikir lama sekali Bagaimana ungkapkan isi hati Padamu ku hati Padamu ku jatuh hati Bagus wajahmu ku pandang Pandangi dirimu lagi Raut wajahmu cantik sekali Hasrat hati tak terbendung lagi Ku sungguh ingin memiliki lama sekali Bagaimana mengungkapkan isi hati Padamu ku jatuh hati Ku pandai dirimu lagi Raut wajahmu cantik sekali Hasrat hati tak terpenuh lagi Ku sungguh ingin memiliki Bagus wajahmu menghiasi Siapa gerangan yang memiliki Ku bertanya dalam hati